Hoje é dia tão bonito pra minha netinha Manheirinha faz um ano, meu Deus, que alegria Os seus pais já estão cantando Parabéns, minha filha Parabéns, parabéns, parabéns pra minha Maiara Parabéns, parabéns, parabéns pra minha Maiara Parabéns, parabéns, parabéns pra minha Maiara llama i ara, pra llama i ara, Pra bo, pram llama i ara, pram llama i ara, pram llama Parabéns, parabéns, parabéns pra a minha Maiara. Parabéns, parabéns, parabéns pra a minha Maiara. Hoje é dia tão bonito pra minha netinha Manharinha faz um ano, meu Deus, que alegria Os seus pais já estão cantando Parabéns, minha filha Parabéns, parabéns, parabéns pra minha maior Parabéns, parabéns, parabéns pra minha maior Παραδείγμα Ιαράν, Παραδείγμα Ιαράν, Παραδείγμα Ιαράν, Παραδείγμα Ιαράν, Παραδείγμα Ιαράν, Παραδείγμα Ιαράν, Παραδείγμα Ιαράν, Παραδείγμα Ayrılmayız